сейчас отберем мобильник. Слушай, ты сначала перцовку его прыгнул. А я вот так. Нашелтался. То есть ты вот да? Вот ушел сюда, потом сюда, видишь, вот он лежит. Братья грудишь, ты же вот так вот руки сводишь. Совершенно верно, да. То есть вот это внутренний, так? А наружный получается все то же самое. Все то же самое. Давайте еще, все заканчиваем.